Okay, sasa ninachosubiri ni soko ni soko ni soko lifike hapa ndani kwenye resistance yangu, alafu nitateki trade kwa sababu uh, kama inavyoonekana trendi kwa ujumla ni down trend, soko ni OTC kama inavyokuwa ni weekend. Kwa hiyo so, Jumamosi ah, inakuwa gani OTC. Nimeangalia hii breakout imeshatokea yeah, hii ni confirmation kwamba uh, soko litaendelea kwenda chini. Nini kinafanyika ama nini kinasubiriwa? Nasubiri kitu kimoja tu, soko liguse hapa kwenye resistance ama liingie hapa kwenye resistance halafu lipate eh, pullback uh, ambayo itakuwa ni strong pullback. Baada ya hapo nitatrek eh, trade. Ngoja tusubiri zimebakia dakika nne na sekunde kama tunavyoona, na saizi ni hii. Kwa hiyo faida nitakayoipata asilimia themanini na nane asilimia asilimia themanini na nane ya dola kumi ni dola nane. Kwa hiyo nikiwini hii trade nitapata dola nane, ila nikipoteza nitapoteza dola kumi, na ndio hapo ninaposema kwamba kwenye forex unaweza control loss. Yes, soko limeshaingia. Ah, nahitaji kuona ah, pullback. Yes, pullback ndio kama hivi tunavyoiona. Nasubiri hii imalize. Ah, yes yeah, na take trade kama tunavyoona Naamini hii ni sure shot. Yeah, tusubiri, zimebakia dakika nne. zimebakia dakika tatu. yeah, na mara zote first confirmation huaga ina nguvu mno. Kwa hiyo ninaamini kwa asilimia kubwa hii trend yangu itazidi kwenda chini kwa sababu ni downtrend, na hii pullback imenionyesha kwamba uh, sellers wameingia kwenye soko na wapo wa kutosha, na confirmation ni hii hapa kwamba hawa wote ni sellers, na hawa sellers watasababisha soko lisidi kwenda chini. Yes, tuendelee kuangalia zimebakia ya nina uhakika wa asilimia kubwa kwamba hili soko uh, baada ya hii breakout, hii ni breakout, inaonyesha kabisa breakout uh, ilikuwa ni support ambayo ilikuwa ni strong, na soko hii candlestick ikakatisha hapa lakini kabla ya hii candlestick kukatisha, kuna candle hii hapa. Soko lilijaribu mara ya kwanza kupita hapo ikashindikana. Niweke hapa tuione vizuri soko ilijaribu hapa mara ya kwanza ikashindikana, jaribu hapa naposema ikashindikana na kwamba lilipata pullback likarudi juu likaja likafunga juu, lakini kwa sababu ni downtrend, sellers waliendelea kulisukuma soko lili, liende chini, lakini sasa ilipofika tena hapa kwenye support, sababu support mara nyingi tunasema uh, ni eneo ambalo buyers wana, I mean sellers wanakuwa wana nguvu kuliko buyers. Kwa hiyo hiki ndio tunachokiona kwamba baada ya kufika hapa kwenye support, soko lilirudi tena juu, likaja likapanda hadi hapa, lakini baada ya kufika hapa likashuka zaidi, likakatisha hapa kwenye hili eneo letu ambao ni aa, ah, aa, ah, ni support. Nini kina kina kinatokea baada ya soko kukatisha aa, ah, so, soko linapokatisha kwenye support ama kwenye resistance? Tunahitaji tunahitaji hii ni confirmation kwamba hili soko litazidi kwenda chini na mpaka paha, ma, pale mahali sellers wataishiwa wataishiwa nguvu, alafu buyers wataingia. Tuendelee kuangalia, zimebakia dakika tatu hii trade yetu kufungwa. Yes, lakini is is an easy win, is an easy win. Ni rahisi sana kufanya vitu vya namna hii. dakika mbili dakika mbili zimebakia tuendelee kusubiri Okay, na hapa sasa tunachokiona ni kwamba hii candlestick kama ikimaliza uh, hivi ilivyo, kama ikimaliza uh, kama ilivyo hapa, tutaangalia uh, indication yoyote ambayo itakuonyesha kama uh, soko litazidi kwenda chini ama litazidi litakwenda juu, lakini hapa moja kwa moja soko litakwenda chini kwa sababu hiki tunachokiona hapa soko limekuja lina move ndani ya box, liko ndani ya hili eneo, liko hapa hadi hapa, halijavuka. Lakini nini kimetokea baada ya kuvuka? Nini kimetokea baada ya kuvuka? Imevuka lakini buyers walipofika hapa wakaishiwa nguvu, sellers wakaingia, wanaendelea kulisukuma soko liende juu yeah. Kwa hiyo hii candlestick ikimaliza kama ilivyo hivi nyekundu, halafu ni ndogo ah, tutaangalia ah, indication ama tutaangalia confirmation yes. Huku tuna trade yetu imekwenda inakaribia kwenda mwisho, na kama unavyoona uh, ah, is an easy win, ni rahisi sana ni <sighs> trade yetu tumeifanya hapa tulipopata first confirmation, na soko liko huku chini, kwa hiyo moja kwa moja hapa tumeshinda, na hizi dola nane tumezichukua tunaziweka, hizi dola nane tunazichukua tumeziweka kwa pani, kwa hiyo kufikia Kufikia hapa dakika sekunde 12 e, 9 au 8 7 6 5 4 au ITM yes. Hivyo ndivyo tunavyofanya, hivyo ndivyo tunavyofanya. Hizi dola nane nimeshazichukua. First confirmation inakuwaga ina nguvu sana. Uh, trend ilikuwa ni down trend. Confirmation ni kwamba sellers wameingia ni hawa hapa hii candlestick ilinionyesha kwamba sellers wameingia kwenye soko na watalisababisha soko liende lizidi kwenda chini, na ndio hiki ambacho tunakiona. Tumeingia hapa, tumeteki trade hapa na soko limefunga liko hapa. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Ah, yes yes, baada ya hii breakout tukasubiri confirmation soko lilipoingia lilipopata pullback tuka take trade na soko kweli limeshuka chini hadi hapa yeah. <sighs> Usisahau kusubscribe na kama utakuwa na swali lolote comment, uh, acha comment yako nitaiangalia. Vile vile usi, usiwe na shaka kufungua uh, demo account, link iko hapo chini kwa ajili ya kufanya mazoezi. Vile vile kuna WhatsApp group ambayo tunaitumia uh, tuko professional traders kule wengi ambao tunafanya mambo makubwa kama haya. Unaweza ukajoin kwenye group letu na vile vile ukapata faida za kutosha. Hadi wakati mwingine, asante, asante, asante tena na tena. Okay.